So ngayong araw, samahan niyo ako sa first unboxing episode dito sa aking channel. I-unbox natin itong 15 inches MacBook Pro. Doon yung charger. Ito yung toolkit niya. So dito mo makikita yung sticker, user guide, quick start. Ito yung sticker niya. Then, of course, yung, yung plug. So, try din natin yung mga extra features nitong MacBook. Kung gaano siya kabilis at yung response time niya. Dali! Oh! It was at this moment he knew. He fucked up.